السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عبد الله من شركة بروج العقارية، كما عودناكم دائما عروض جديدة مميزة وأسعار جدا مميزة، من خلال المساحة اللي أنتم شايفينها الآن حولي، هذه المساحة الكبيرة، أكيد أنتم عرفتوا أن احنا الآن في مشروع تبك أنت. راح نشرح لكم الآن الفيلا من الداخل ومواصفات الفيلا أيضا من الخارج. راح نبدأ الآن في آه، أول آه، تفاصيل الفيلا، طبعا مدخل الفيلا من هذا المكان على الشارع على طول مباشرة في درج يطلع الى الفيلا وفي عندنا هنا اللي هو الباركنج حق السيارات يستوعب لي سيارتين زي ما انتم شايفين الجهه هذه عندنا الجماعه طبعا مستغلينها كمزرعه مزرعه للخضروات وايضا في مساحه في الاسفل آه، اشجار مثمره زي ما انتم شايفين اشجار جدا ممتازه كلها آه، مثمره بالاضافه ممكن استغلالها في اكثر من شيء سواء زراعه ولو حبيت تغير في المستقبل ممكن آه، تستغلوها باشياء ثانيه او آه، مساحات اخرى طبعا مساحه المساحات الخضراء زي ما انتم شايفين مساحات جدا جميله اشجار زيتون اشجار يعني جميله بالاضافه يعني مساحه كبيره كملعب ممكن تكون مستخدمه او بامكانكم تضيفوا اشياء كثيره كمثلا آه، بيت شتوي آه، تضيفه في الفيلا طبعا داخل الفيلا لكم كامل الخيارات انكم تغيروا وتعدلوا زي ما انتم حابين طبعا في عندنا العاب الاطفال هنا زي ما انتم شايفين شكل جدا جميل عندنا ملعب ايضا للتنس آه، لكره السله عفوا جدا ممتاز تعال نشوف منطقه المسبح طبعا هذا المسبح خارجي بمساحه جدا ممتازه في عندنا جاكوزي هنا وعندنا المسبح هذا الجميل جدا طبعا آه، زي ما انتم شايفين المساحه الفيلا هذه آه، ما زالت تنبني وما زالت مأهوله يعني كل يوم آه، في عائله جديده في المجمع زي ما ذكرنا لكم سابقا انه المشروع فيه تقريبا حوالي 2000 فيلا المأهول منها الان حوالي 1000 فيلا كل يوم تكون آه، في عائله جديده طبعا اذا انتهى المجمع او تفلل ما راح تكون الاسعار مثل الان فالاسعار الان نوعا ما بنتناول اليد آه، الحديقه طبعا تلف كامل على كامل آه، حوالين الفيلا في عندنا هنا منطقه حاطينها آه، الحديقه كمزرعه صغيره للحيوانات دجاج او شيء بامكاننا نغيرها نخليها مثلا منطقه باربيكيو او خاصه بالشوي او جلسات آه، نستطيع ان نتحكم في هذا الموضوع طبعا بالاضافه للسواتر الموجوده سواتر من الاشجار والجدار ما شاء الله مرتفع وبامكانكم ترفع ايضا الجدار آه، متر زياده كنوع من انواع التغطيه على الفيلا تعالوا نشوف الفيلا الان من الداخل الفيلا آه، جميله جدا طبعا مساحه الارض 1900 متر مربع مساحه الفيلا الصافيه 350 متر مربع آه، الفيلا جدا متميزه تعالوا معنا نشوفها من الداخل طبعا هذه منطقه قبل لا ندخل على الفيلا منطقه بامكاننا نستغلها باكثر من شيء ممكن نحط فيها جلسات طبعا في هنا غرفه نوم ايضا تطل على هذه المنطقه معطيها جماليه جدا رائعه تعالوا نشوف الغرف والتفاصيل من الداخل طبعا هذا هو مدخل الفيلا الان في عندنا هنا اول ما راح ندخل موجود عندنا اللي هو دواليب التصفيط والتخزين ايضا عندنا هنا خلف الباب مباشره جهاز الاتصال الخاص بالفيلا بالاضافه لشاشه الكاميرات بعدين تعال نتجه الى آه، غرفه الجلوس او الصاله الخاصه بالفيلا طبعا الصاله ما شاء الله جدا كبيره بديكورات جدا جميله التدفئه في الفيلا تدفئه ارضيه بالاضافه انه يوجد تدفئه على الحطب وهذه التدفئه مختلفه عن التدفئه الارضيه آه، لو حابين نشغل تدفئه الحطب او نشغل تدفئه التدفئه الارضيه ولها منفذ آه، خاص يطلع الادخنه فوق تعالوا نكمل مع بعض التفاصيل الموجودة عندنا هنا عندنا هنا غرفة آه، نوم طبعا غرفة نوم ما شاء الله جدا كبيرة واسعة حلوة بنفس نظام التدفئة المخفي بالإضافة أنه موجود فيه شباك آه، يفتح على الحديقة آه، الخارجية للفيلا أيضا عندنا هنا على يدنا اليمين أيضا غرفة نوم بحمام في الدور الأرضي يعني تقدر نقول أنها غرفة مستقلة تماما أو غرفة مسافرين آه، بالإضافة إلى مكان للدولاب أيضا بعدها ننتقل إلى المخزن اللي هو خاص في غرفة الغسيل للغسالات زي ما انتم شايفين بعدها عندنا هنا دورة المياه الخاصة في الدور الأول طبعا دورة مياه جدا زي ما انتم شايفين ممتازة الديكورات آه، رائعه جدا عندنا مغسلتين مغسله آه، صغيره ممكن تستخدم للوضوء ايضا عندنا المغسله هذه بالاضافه الى الحمام التركي زي ما انتم شايفين جدا جدا متميز وجميل ننتقل هنا الى المطبخ طبعا المطبخ مساحه جدا متميزه له مدخلين مدخل آه، يطلع على بلكون او تراس خاص في المطبخ ممكن نستخدمه كمكان للطعام او نحط فيه طاوله طعام بالاضافه الى مخرج آخر يطلع على المنطقة الخارجية آه، آه، للفيلا تعالوا ننتقل مع بعض إلى الدور العلوي ونشوف إيش التفاصيل الموجودة طبعا الدرج كله من نوع الأخشاب الطبيعية زي ما انتم شايفين يوجد كمان آه، نافذة لدخول الضوء هنا عندنا في الدور الثاني أول ما راح نطلع الدور الثاني عندنا دورة مياه جدا جميلة رائعة الديكورات آه، جميلة الألوان تناسق الألوان معطيها جمالية جدا عالية عندنا هنا غرفة ال master room. طبعا ما شاء الله تبارك الله الغرفة جدا جدا جدا كبيرة زي ما انتم شايفين فيها آه، اللي هو نظام التدفئة اللي على الحطب ممكن انه يدفي هذه المنطقة ندخل إلى المنطقة آه، أو آه، منطقة الملابس ودورة المياه الخاصة في ال master room. منطقة الملابس ما شاء الله جدا واسعة زي ما انتم شايفين فيها آه، أرفف وأيضا دواليب للملابس وعندنا هنا أيضا دورة المياه دورة المياه أيضا بتصميم جدا رائعة جدا جميلة أيضا موجود فيها النظام الحمام التركي بديكورات جدا ممتازة ورائعة جدا تعالوا نطلع على التراس الخاص في غرفة ال master room. التراس طبعا مساحه جدا كبيره مطلع على الحديقه آه، الخارجيه للفيلا بمساحه جدا رائعه وايضا على اطلال المسبح زي ما انتم شايفين تعالوا معنا نغطي باقي الغرف التابعه للفيلا في الدور الثاني طبعا من شيء ايضا المميز والملفت انه الممرات مزوده بالسيراميك وهذا شيء جميل يساعد في موضوع التنظيف وما الى ذلك في عندنا هنا غرفه تكفي لشخصين او لشخص على حسب حاجه المشتري في عندنا غرفه ثانيه ايضا آه، ممكن تكون تستخدم لشخص او شخصين بطلاله جدا جميله على الحديقه الخارجيه تعالوا نشوف الغرفة الأخيرة في الدور الثاني آه، هي أيضا غرفة نوم يعني يصير الدور الثاني بإجمالي أربع غرف نوم هذه الغرفة الأخيرة آه، بمساحة أيضا لا بأس فيها جميلة جدا هذا تقريبا تفاصيل الغرف الموجودة في الفيلا مساحة جدا رائعة وتصاميم جميلة وألوان رائعة الأساس الموجود في الفيلا هو آه، خارج البيعه لو كان العميل بحاجه انه ياخذ الاثاث يكون في تفاهم مع مالك الفيلا نتمنى انها تكون الفيلا نالت على اعجاب في نهاية الفيديو نتمنى أن تكون الفيلا نالت على إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة المقطع مع الأهل والأصدقاء جميع المعلومات والأسعار تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو ودمتم في أمان الله